Danny Blinn's not buying any. Danny Blinn's not buying any. 29番の中島あ回ってましたね回りましたキッターが回りましたそして10番の山本が狙っていった eh, posesión del Cádiz Club de Fútbol con esa entrada que ha recibido por parte Nope. de Rodrigo. Eh, Juan Cala, Nope. bueno, como niños. Nouveau changement est à venir avec Matteo Gandouzi qui va faire son entrée en jeu. Oui, parce qu'au milieu de terrain, là, attention les Argentins, ils sont trois dans la surface de réparation, Loris Oh C'est sauvé, non Non, c'est rentré, c'est rentré, c'est bon. Penalty area, here's Anana, he's done well to hold up the challenge. Mopé with the cut back. it's in! Everton have got the goal and Connor Cody's got it! A horror show from the United perspective! Friday night football, Robbie. Oh, mistake! issue. The goalkeeper really went. Trečevinja, aluneca acolo, Raczaki. Cade arbitrul, nu dă nimic. Trrrr, Ștevini, dom, dom, dom, goede bal en eh, een soort niemandsland en dan is dit de penalty. Ja, dit is natuurlijk wel een strafschop. En dan moet Ado door met 10. Want dit is onherroepelijk een eh, rode kaart voor uh, Daryl Werker in de 61ste minuut. Колвіл з'являється замість нього. Подивимося, як стратегічно